easy. Easy breezy, bro. Lắm mẹ, lắm mẹ, lắm mẹ, cậu đi lắm mẹ. Kelly jai, Kelly 7.48 ba. 7.4 jo, 7.5 bo. 7.48. Ali, vem, အဲလေကောင်းလိုက်တာဘိုက်ဆယ်မလို့ဘန်းလိုက်တယ်မဆဲနဲ့ထားလိုက်တော့မသူကြီးထားလိုက်ထားလိုက်အပ်အကောင်အပလာအပလာတွေပါရှူရှောင်းပြီးတော့အပလာတွေအကောင်တွေဟိုက်တကီရဲ့ကိုကိုကြီးဟိုင်းပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဒီမှာအောက်ပဲဆင်းတော့ခံရတဲ့နေရာပဲဆင်းတော့အကြည့်တော့ခံရတဲ့နေရာမှာပဲနေတော့ 这个话呢，别按他这种话，就这样全部就。Watch out！这样两个算了，别。哇！你给我逮着了嘛？你有你有给我逮着嘛？阿妈没辛苦啊！你把你把你把你把你把你把你把你！哎宝马哎哎哎宝马哎宝马六六六，到不了哎我飞六，哎我飞六了六，这下面六这下面的给我这下面。 No, no, I, got, I got. The the Sure. Thank you. Uh-huh. ဒီနားကောင်တော့ဒီနားကောင်လည်းတော့ပါပြီပြချင်တာပြောပြချင်တာပြောပြချင်တာပြောလေချင်တာရေးကြည့်ကြည့်မယ်နာတို့လိုချင်တာဖြည့်ဆည်းပေးမယ် I got supplies ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ဒီတော့မလာလို့ရေးလေ limit လာမယ်လေ Iraq ရဲ့ time brother Iraq ရဲ့ပုံမိုက်တွေ brother ဟဲ့လားခဏလာမယ် limit လည်းမစော်ပေးဘူးမစော်ပြီးမှကျွန်တော်နားကနေဆိုစော်ပြီးတဲ့ပွဲလောက်ကတော့အနည်းဆုံး

Nhỏ quá, ăn nào lên quá. Liêu, liêu cố mà, liêu cố mà, liêu cố mà, liêu cố mà. Ai ơi, ai ơi, ai ơi. Ai bỏ lao lên cả này. Liêu ai của nó, ai của nó. Không bắt gặp gì, liêu, không bắt gặp gì. Ồ, anh đang kêu máu, anh đang kêu máu của Play luôn quá. Play luôn, Play 我我我，哎那个哎那个哎那个，我唔走路呀边走路呀，意思意思。哎呦，哎那那路歪啊，知道。冇得冇得哎，那块那块那块那块那块那块那块好滴。好滴，冇 e 冇得冇得。你帮我记 哎呀，我往တက်ဖုတ်နေပြီဖုတ်လားမခဲနဲ့ပါเอ้ยยายเนี่ยลิโยลิโยเอ้ยลิโยเอ้ยยายเนี่ยနားပြန်တယ်နားပြန်တယ်တော့မလုပ်ဘူးဒီကနေပါလားဒီကနေပါလားဒီကနေပါလားဒီကနေပါအောင်ရှောက်ပိုင်ပဲအောင်ရှောက်ပိုင်အောင်ရှောက်ပိုင်ဒီကနေတော့အောင်ရှောက် I got supplies. I got supplies. Hello, you know what? I've located the next play zone. Marked a location. Oh, my baby. I did it. I did it. I did it. I did I did it. I మనోడు కొట్టా మనో నోడు కొట్టా మనో ఇట్లా లావి ఇట్లా లావి లావి Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Con con con cái mèo này bị con cái mèo này đâu. Ai đi mà này. Con cái con mèo này. Ôi này to này nó to này. Ôi nó to này. Ai. Con cái mèo này. Là thế là thế là là là bro. ပေါ်ဆုံးပါလားဟုတ်တယ်ပေါ်ဆုံးလာလာလာတက်တက်တက်တက်တက်ေလူတွေကပိတ်နေရကွာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟာမပိတ်ပါနဲ့ဟာလာပေါ်တက်ပေါ်တက်ပေါ်ပေါ်တက်ပေါ်တက်ဟာမပြစ်လို့မရဘူးတရာအဲ့မင်းတို့လည်းလူတွေနဲ့ပိုက်ပြန်ပေးပါလား no no ဟုတ်တယ် no Nei, nei, nei. Ok, lei meg da, bror. Ta det. Nei, jeg, jeg, jeg. Så ta meg. Sao có mày hiểu đi kìa Ai, lần lần, brr, brr, brr Chưa, chưa, chưa, Cái tên chẳng hạn Ồ, ờ, xe ngoài quá, mình đi ạ Xe ngoài, xe ngoài, xe ngoài Không xe ngoài, không xe ngoài, không thể lại Nó vừa dâu lại Mà tôi nhá, đi qua thì nhá đi Thank you Xe phô vào 干啥？干啥？干啥？我干啥？我干啥？我。啊，我的天！啊，我讲了没？还有干爷这多好嘞！干爷这多好呀，这些。哎，敌方的防御呢？目标位置。 Ông rất là ý ông mà, Nè nè nè nè Không tập gì mày là Tập tập tập tập Nè nè nè Nè Nè nè Không thôi, đuôi thì ở nhà được Chà lụ, chà lụ, tất đạp, tất đạp, chà lụ Ông, ông Nguyên chết à? Cô Nguyên, cô Nguyên ဘာကြည့်ရတော့မင်းဘာကြည့်ရတော့ရအောင်တော့ Mark the location အဲ့ကောင်တော့အဲ့ကောင်တော့အဲ့ကောင်တော့အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်တော့မကယ်နေနဲ့နော်အဲ့ကောင်ကဲကဲမဲ့ကောင်ရှိမှာမထက်တာတော့ထက်နေနောက်မှကားလာတယ်နောက်မှလည်းကားလာတယ်ကွာနင်းထဲကိုလာတာရအောင်အေးရက်သွားရက်သွားဟာမဘတ်တက်လိုက်အော်တော့ကယ်နေကွာလီယွန်ယာ ရောက်နေပြီငါဒီကောင်လေးကိုငါကေးပြငါငါငါဒီကေးလေးရအောင်ယူယူယူချင်တော့နော်မင်းတို့ငါစကူအောင်လေမင်းတို့လည်းတွေ့မယ် Their vehicle is smoking တက်လာတွေ့တွေ့လာစကူအောင်လာမင်းတို့လည်းမင်းတို့လည်း花花回来也没一个。八口八口，他秀。啊，等下，爬爬山爬山。过别那边了。 是过我们那边，还是？对对了，哎，招哎招，对对对。是过我们那边了，别这么搞。哎哟，防水，防水来了。好了，对的。防水啊。过我们那边了。啊，防水来了，来了。啊，防水来了，防水来了。防水，防水鉴定了。鉴定。过我们那边了。过。哎，完了呢。完了，完了。Mark the location. i I've located the next play zone Watch out အဲ့လိုဖုတ်ခင်ရတာအဲ့အဲ့နာအဲ့အဲ့အဲ့နာကျွန်တော် rush rush nè con đi ạကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့ကို rush မယ်လေးကိုလေးအဲ့စကူကို rush မယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်စကူ rush မယ်နော်ခဏလေးနော်ခဏလေးနော်ခဏလေးနော်လေးခဏလေးနော်အော်အော်ခုံနေအောင်မလိုက်ပြတော့မှာခဏနိုင်မလားကျမတို့ဘမမချင်းနေမချင်းနေခဏနိုင်ကြရအောင်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ကောင်းကောင်းကောင်းမတော်ကောင်းမတော်ကြည့် không không không không có ấy không không ấy này rồi không có ấy không có ấy là tao còn rồi không ấy phải được chết mark the location 啊，八六几都没有啩，其實你識講啲方面知知，真真邊度沒有啩，八呢度。真係成日冇話會啲啊。 ဆိုင်ဟုဆိုင်တ်တယ်ရှုပ်ဝင်လည်းဖြစ်တယ်ချင်းသိချင်းသိစင်လည်းဖြစ်တယ်အာအာနိုင်လေလူကိုယ်နှစ်ဖက်ပြင်းနေလာခုမလားခုမလားခုမလားလာလေးလာလေးလာတော့မလားလာလာလာတက်တက်တက်တစ်ခါတက်ဒီပေါ်မှာတက်ကောင်းပါ ကောင်းကောင်းကောငါဒီငါလို့ပြင်းနေကောင်းပြင်းနေကောင်းကိုကိုကိုအလ္လာဟ်ဖာရခရာလေးဖာရခရာလေးမဆမယုံကန်နေရလို့အာယုံကန်နေရဟုတ်ပွဲဆောင်ကောင်းပွဲဆောင်ကောင်းကိုရအောင်လားလီယုံဒီကျွန်တော်ဇုံရမ်းနာနေပြီဒီရောအေးအေးအေးအေးအေးအေးအေးအဲ့နေမှာလေလားဟလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခြေတိုင်းကြာအမရောဆက်တော့အဲ့မှာဩငါဒီမှာရှင်းနေမှလားအတီးငါဟွာဖြစ်ပါလေကွာအကင်းမရတော့ဘူးပြန်ကင်သွားပြီ နောက်တစ်ကောင်ရှီမန်းတာတည်ရင်ငါဟိုတွေကမီးလုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နော်။အဲ့ကျန်သေးရမလားဗျ။ကဒီမှာအလားလေးကပ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးအာရအလားလေးရှိတယ်အလားလေးရှိတယ်ဟောင်းလိုက်အလားလေးရှိတယ်အလားလေးရှိတယ်အလားလေးရှိတယ်အလားလေးထိုင်နေတာအလားလေးရှိတယ်လို့ပေါ့အလားလေးတူဖြစ်ဘူးလို့ပါသူအလားလေးတိုင်တော့ I need a scope ဖေရုံးမလာဘူးအဲ့ဖေရုံးမလာပြီ တွေ့ရဘာတော့တွေ့ရရိုင်းဆိုင်အလုံးမရိုင်းဆိုင်ကျွေးဟာအလုံးမရိုင်းဆိုင်ကျွေးအလုံးမရိုင်းဆိုင်ကျွေးရိုင်းဆိုင်ကျွေးရိုင်းဆိုင်ကျွေးရိုင်းဆိုင်ကျွေးရိုင်းဆိုင်ကျွေးကားကောင်လာတော့ကားကောင်လာတော့ပြေကောက်လိုက်ပြနေဒုက္ခပဲအာလကိုကားကောင်လည်းကားကောင်လည်းဘယ်နာပြေဘယ်နာပြေဘယ်နာပြေလား Ivan Ivan ဘာနေ Ivan ဘာကတော့တီးရပေါ့ဒီရင်ကိုတရှိပြောပါတယ်ဒီမှာဘယ်နာပြေနေအောင် Ivan ဘက်ကတော့ဘာပြောမှာခြုံနေ꽌နေတယ်လို့မမြင်အောင် Watch out! ဒီဒီအဲ့နားမှာဂန်လေးပဲမြင်ရတာနေရောခေါင်းမမြင်အောင်ခေါင်းမြင်နေတဲ့တောင်းထည့်ပေးမှာထဲမှာထဲမှာနှစ်တင်းထဲအဲ့ဒါကိုမကိုမနေဒီဒီဒီကျွန်တော်ဟာအဖာကြီးတော့အဲ့ရာကြီးလားအဲ့ဒါလားကိုမလားကိုမလားနေနေနေလားကိုမလားမြောက်ရင်အချီကိုဝုံပြီဒီရပါမီးလောင်ပြီကျွန်တော်မီးလောင်ပြီတူတော့တူတော့ ඒටෝටයින්කෑන là cô vô cô vô là cô vô cô vô tao vốn là tài nó là tao vô tao vốn là tài nó là giao là giao là là tài mà biết lệ lột chụp vào để bia là anh kia tao vốn là tài nó là à nó là bị cái လာလေးပါဗျာပါလာလာပိတ်တယ်အလာလေးပါဗျာဟလာ let's go နော်အလာလေးပါဗျာဟလာအလာလေးပဲဖုတ်အဲနော်တော့အလာလေးပါဗျာတော့ဆိုင်ပါလားဆိုင်ပါဆိုင်ပါလားဆိုင်ပါလားလို့ပေါ့ဆိုင်ပါလေးပါဒီပဲဝစီပဲကျင်ဟိုနေဖုတ်ဝေးဦးမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ပဲထွက်ပြတယ်။ရောင်းလေး၄ရောက်ရောင်းလေး၄ရောက်ကျွန်တော်၄ရောက်ပဲကြံပါ၄ရောက်၄ရောက်ပဲကြံပါ။ဟုတ်တယ်။ Watch out. 4 4 4 4ဟုတ်တယ်။ PS4 4 PS4 အဲ့ရအဲ့ဘယ်နဲ့အချောင်းလားအဲ့ဒါမဲပြဖေးလုံးမှာစကွက်ကြီးပြတာရတိကအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အချောင်းလားအဲ့ကောင်အချောင်းထိပါလေိုင်းတင်နေကူတာငါဆိုင်ဘာငါဆိုင်ဘာမရှိတော့လို့နော်ငါဆိုင်ဘာမရှိတော့လို့နော်မင်းတို့ I've located the next play zone ဘာလို့ကျလို့ရော်လေဝဲလေးရော်ရော်ကွန်တရားရှိတယ်ဝဲမှာဝဲမှာရရရဝဲမှာဝဲမှာအောင်အောင်လာရော်ရော်တရားရှိတယ်ရော်ရော်ဝဲဝဲမှာတရားရှိတယ် I got supplies やフレーバー結構見ないわフレーバー結構見ないわリオまあこれこれでやしこれこれでやしこれ I got supplies だらだこみこみこみこみいやこんここじゃねこじゃねこじゃねこじゃねビワオフレーバーこわるやフレーバーこわるやペシャンスペイヤペイヤペイヤあとあとららららよよよよよよよよよよよじゃねわら A コミ決めビビビ A コミなれ決めな A B B B 要有你懂，要有。 nó à, nó còn pro nè con này là pro này nè tôi nghĩ ao rồi. nghĩ ao rồi rồi pro này còn nhiều sao pro này còn nhiều sao yêu yêu yêu đi yêu đi quá em ha em luôn ha flower đó là đi quá đó đi lúc bầu quá khó khó giáo gì đó đi được á

đi Ồ, Dũng nó tỉ Victory belongs to us. Lưu truyền, lưu truyền. Chào không truyền. Chào không truyền. Chứ là tài nghiền lắm nhiều. Ờ quá. Có cái xe che này à, xe che là chicken nó quét dậy. Chicken nó quét dậy một cú nào chả một chả đấy